Rápido, hay que irnos ya. No vayan a despertar. LOL Bueno amigo casi me matan. Ok. contra este la bola. No puedo dar la bola. Control, Acá me voy a hacer la flor, pero hasta la bonita porque no la agarran. ¡Fuck! No puede ser, amigo, en serio. En serio. En serio. Ahora sí, ahora sí. Oh, shit. Eso Bien. Bien, vamos a hacer tres niveles. Preparar y separar Luego quiero que vean algo, ¿sí? A ver, a ver, a ver. No, importa. Después lo van a ver. Ahora cerrar la estrella. Me encanta la música. Bueno, acá tampoco lo puedo mostrar, pero no importa. A ver, uy. 嗯，带的是。大大大大大大大大大。 miren, ya ¿ves? Bien. Antes se rumoreaba o que se diga un bug de cuando eran los chiquitos te quedas así, era un bug. Aunque ya no se supo nada más de eso, pero no importa. LOL. Otra estrella monstruo. Sí. tienen sí. sí. Tac. Bueno, para otro, otro video. Para... Bueno, amigos de YouTube, ya hicimos nuestros niveles. Tchau.